Qiyməti qaldır, milləti yandır siyasətinə davam edən Tarif Şurasının 31 yanvar 2023-cü il tarixində keçirilən növbəti iclasında daşıyıcı şirkətlərin müraciətlərinə baxılmış və ictimai nəqliyyatda sərnişin daşıma xidmətləri üzrə yeni tariflər təsdiq edilmişdir. Korona xəbər verir ki, müraciətlərdə sonuncu tənzimləmədən ötən müddətdə ehtiyat hissələrinin idxal qiymətinin və təmir xərclərinin artmasının sərnişin daşımada maya dəyərinə ciddi təsiri, daşıyıcı şirkətlərin maliyyə vəziyyəti, avtobus parklarının yenilənməsi və xidmətin davamlılığının təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərin tarif tənzimləməsinə zərurət yaratdığı bildirilir. Aparılan müzakirələrdən sonra 10 qəpik artırmaqla metroda sərnişin daşıma tarifi bir gediş üçün 40 qəpik, ölkə üzrə tarifin yuxarı həddi şəhər daxili avtobus marşrutlarında 40 qəpik, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası avtobus marşrutları üzrə məsafədən asılı olaraq 40 qəpik 1 manat təsdiq edilmişdir. Şəhərlər arası avtobus marşrutlarında isə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3 qəpik səviyyəsində müəyyən olunmuşdur. Tarif dəyişikliyi nəticəsində yaranacaq əlavə və vəsait avtobus parklarının yenilənməsinə imkan yaradacaq, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və dayanıqlığına müsbət təsir göstərəcəkdir, deyir Tarif Şurası. Xoy vilayətində baş verən zəlzələdən sonra azərbaycanlılar küçədə yaşanmaq məcburiyyətində qalıblar. Korona xəbər verir ki, sosial mediada yayılan kadrlarda sübut edir ki, soydaşlarımız soyuq hava şəraitində çətin durumda qalıblar. Məlumatlara görə, ötən gün məmurlar zəlzələdən əziyyət çəkən insanlara baş çəkiblər. Soydaşlarımızın kömək tələbinə, məmurların gülməsi isə birmənalı qarşılanmayıb.